Miguel, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. Eu sou diferente, sou muito exigente. Anda Barbie, vamos logo Barbie Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção na minha condição Eu diferente, sou muito exigente Aí, é, Só é assim, toda solta, é, eu não consigo mais...